grade threes ndizawucela ingonyama ziyofunda namemethini ne abanye abantu mabaqhubeke nomsebenzi wabo ndicana ivale iincwadi zenu ke nina because nizawufunda ngababini ndikhethe ibali enilithandayo sibashi ndingabhekeli kakhulu ke yena sasa uzohlala kwacala mfundisi simamkele ndicela ndinijonge abantu bafunda ngababini nikhumbule kusebenzisa laa tshati yenu ne nizazi uba nindawuni nizikhangele uba funeke nibuzane imibuzo ethini ne okay okay masityhile thina kuphepha 11 ne siphela umbambi efikelwa yintoni licebo very good nikhumbule ke ukuba le ifuneke niyofunda eli phepha for i-homework ne then ke ngoku sizawuphinda sifunde kakule xa ilixesha lethu legroup yethu uba mayiphinde idibane ne okay okay ke mamela ke masilijonge eli phepha le ndawo siphele kuyo ne ngoba kuzawufuneke siphinde sifunde siqhubekeke kusukela kuyo xa lixesha lenu lophinda nifunde ne okay abantu abafunda ngababini makani banigqibe ndawoni na ne kuba kuzawuphinda niqhubekeka apho xa igame yenu ophinda nifunde ne okay valani iincwadi zenu ke kosini bantwana bam thank you yho khandinikeza iziphantsi bhuti thank you my love edesken five four three two